මට ඕනවට අදරේ කියන්න ඉති ඉතින් මංවට ආදරේ ඇයි හැයිහන්නේ මමවට ආදරේ කච්චරයි ඔයා මට ආදරේ කරත් නොකලත් මංවට ආදරේ ආදර බලාපොරොත්තුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්ත කොහෙත්ම නෑ හෝනම මනුස්සෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ප්‍රේමයක් දැනුණු තැන ඒ හැඟීම ප්‍රකාශ කරන්න. ඒයි <laughs> සමහර වෙලාවට ඒ අය අපිට අය මුණ නොගැහෙන්න පුළුවන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඔයා දැන්මට ආදරේ කියලා ආදරය නෙවෙයි නම් මොනවද මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මහාලොකු දේවල් නම් නෙවෙයි ඉස්සරහට එන සමහර දවස් සමහර විට මට ගෙවන්න අමාරුම දවස් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ හැම තැනකම මට ඕන වෙන්නේ හොයාගේ නාදරණය වැළඳ ගැනීමක්. ඇවිලෙන හදවත නිවන්න පුළුවන් උණුසුම් වෙච්ච එකම එක හාදුවක්. බරවෙච්ච ඔලුවතියාගන්න පුළුවන් සැනසීමක් දෙනෙන හාගේ උරේසාක් ඔයා ළඟ ඉන්නවා කියලා හිත අස්සේ දැනෙනේ හැඟීම ඇතිමට හැවිලෙන හැම තැනකම නිවෙන්න. හිතින් පුළුවන් හැම වෙලාවකම මගේ ළඟින් එන්න ඒ මට හොඳ ටෝම ඇති හට පුළුවන්ද හට පුළුවන්ද එහෙම ඉන්න